Mana sepatunya? Loh. đây. waktunya bobo oke okay. sepatunya kasih mami dong boleh ya mami peng ambil ya satu dua pakai sepatu ya. Oke, oke, pakai ya. Hmm. Pakai sepatu ya. Oke, oke, oke. ganteng pakai sepatu di rumah aku mau pakai sepatu